السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا طبعا هذا هو التختيمة الثانية لليون B. الجهاز اللي لقيناه هنا اول طبعا في كلير تروح مدري وش واتوقع اللي بيدي برضو آه level 2 احنا اول شيء نبدا ب level 1 بعدين نروح ليفل ليفل ليفل ليفل كاكو اوكي هذا اللي بيثبتيك طبعا اتمنى اني امتعتكم ولو شيء ولا بشيء بسيط يعني بالتختيم آه، ما ادري وش التغييرات اللي صارت بليون B لكن اذا ما خاب ظني نفس الشيء لكن بعض البازل ولا الاشياء هذه اه تعال نحطك هنا هلا والله ليتس جو واضح ان نفس الشيء لازم ناخذ القلاده او القلاده معليش الشريحه الثالثه هلا بالشتكن <laughs> بس كذا لعانه الاكواد هنا طبعا تغيرت اوكي بسم الله let's go اما error ليش error لماذا error why ها شيء غريب للامانه توقعت انه راح يكون error هذي بعدين هذي اوكي اوكي اوكي ما احنا ضبطناها ولكن الشيء الثاني ما ما عرفنا نضبطه مم. كاكوغو يس توت توت توت Disfed حرك هلو يب يب يب ابلع كوريرو والله صعبة مرة صعبة ما علينا أريغاتو غوزايماس مينا سما دخلنا هناك لا انزل لا انزل <laughs> يا الوقت صح ابدا اسحب عليه هل تعتقدون انني ساضبطها هلا والله بالعيال اورف اوكي يا اورف يس ضبطناها سوبر رشيدس دعس بينزل واحد آه! كوزو يا روح احتاجها ابدا يا ماما حرك اي لا لا لا لا من ترك المدري وشو واه هذا هو توقعت اني ما اخذته قلت نعم عطنا في شيء هنا حان وقت تلقين هذا الوغد درس لن ينسى ها حرك اطلع اطلع ما ادري كذا احس اسرع 国語 Ow! Oh, Mr. X! Oh! Mr. Exo! الله ياخذك كل يروح كمان كويكلي كما أنا ما بقيت في الملعب <laughs> هو افتح يا آخر آه، مخرج اللي هو sample's up. يس Come on. We need this. لا يا ابن يا اخي اه يس اوه <gasps> I do not need this anymore نريد الشات جن هذا سوي له كومباين مع هذا هذا دخل امه هنا هذا ما بيه جيب مي ذا شوت جن ولايتنج هوكو ما في بنقضي عليه هذا <laughs> بنعطي على شتقنا وين ال يس بيوموي اتوقع انه نفسه هو يا مستر اكس ولا الثاني واحدة منهم يعني يا بنجلد هذا يا بنجلد ذاك شوت جن شل دمي كويس يجي منه يعني بس مو مرة اوكي في سلاح هنا ما احتاجه الا وهو عمو حمزة ذا ما راح اخزن نعم نعم نحن مستعدون يا رفاق هل انتم مستعدون طبعا اللقطة اتوقع نفس الشيء يعني Cool. الوحش هذا اطلق وحش للامانه لعب ضده William. Why? Why? Should I Oh, shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. Your Umbrella, too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Tell me everything. Right from the start. You التفجير الذاتي اوه هو اللي طعن نفسه يعني هو اخذ الابره you made this monster. We no. made the G-Virus, but we never intended this spin it any way you want. You're still responsible. You! Oh, كأنه خبط امها حقة الكلير افضل نعم يوووو الموسيقى We end it now, Kuzuyaro! again. مشوي مقلقل ملبلب السلام عليكم قلم کنی فرشی نعم نعم Virus detected. يعني باقي لنا Jesus. That looks bad. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. I don't know how much I believe. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. أوه، لازم تفجرها You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary اه تبيع ذي الاشياء Mercenary. She's gonna sell it. The G virus is gonna go to the highest bidder. Bullshit. to evacuate immediately to the bottom level train platform. Attention, self-destruct. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G-sample when we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't he just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. I don't think you can. yourself, Leon. Frida is dead. Everybody is dead. What can I do now? اوه هذا التفجير الذاتي. استنى ايش قاعد اسوي انا؟ Let's go كم غنمة بقيت في الملعب والله ما ادري ايش فيها هذه الاغنية عالقة بمخي اه اوكي هذا نفس الفيديو اللي فيه شو اسمه ذيك كلير Yeah. Yeah. But the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yes. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Get out of here. Damn it. Damn it. Let's go. Nine minutes until Hello. detonation. Give me all the blood. I will not save, but I will take something with me. I don't think so. لا لا لا لا لا لا لا لا أو ليتس جو انزل يا اخي الله ياخذك لا لا لا لا fucking joke, Mr. X? Salaam alaikum. Guys, don't give it to you. You! Okay, Mr. X. Oh! Mr. X! damn give me that. And give me this. What's here? Hello. Afa. اوه خسي اوه مستر اكس عن ام الموسيقى تدري خلني اجرب اسوي له الو الو الو ياخذك já bak عليكم اوكي تم حشرة الزاوية كمان كوزيرو الله ياخذك الى جهنم اوكي آه، اسف لا تحشرني يا ابن الذين اوه اوه اوه اخيرا لقطات Öyle vallahi bile ya. Öyle bile olsa. Arigato. يا ابن الذين Slaughter والله انه اقوى من ذاك الدب I don't have any blood left هيا يا رفاق هذا طبعا هان اما خلاص والله مره قوي I actually miss her. اما <laughs> Claire, hello. We made it. Just like I said we would. Who's this? This is Sherry. Okay. Jesus. You. What was that? I don't know. I'll go. You take care of Sherry. اوه هذه النهايه الحقيقيه يا عيال اي نيد هيلينج يا رجال خش له وشق وجهه كمان Only two shot I have. دكه ما عاد ولا شيء اه هذا اوكي I'm dead <laughs> لازم اموت يا يعني. عيال والله فرم ام امي فيسكون يروح مره صعب عيال <laughs> والله صعب عيال اه اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي I will finish him ايزي المشكلة اني ضيعت البتاع هذه بسرعة هذا ما احتاجه وهذا احتاجه ام آه، نعم، 9 هلو هذا ما احتاجه وش بتسوي 19 طلقه ليكون في قنبله كاني يعني شفت قنبله يس واذا ما فاد عاد الله الله got so bro. Want more bullets? Be my guest. Come You. اه يمكن الحرارة على اذن So, are you guys like boyfriend and girlfriend? No boyfriend, no girlfriend. Just, uh, oh, we actually just met last night. <laughs> Yeah. would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look! He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Cherry out of here. Come on. You. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. <laughs> adopt uh. you? <laughs> we can get a puppy. A uh, puppy? And a parrot. Parrot? I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Oh. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. كان معكم محمد من قناة وابا سبسكرايب لايك فيفرت شير طبعا اتوقع ان فتحنا حق توفو وهنك ما ادري اذا فتحناه ولا لا Okay, bonus. What is the bonuses we has? Yeah, yeah, yeah. Yep, yep, yep. Extra mode. The fourth survivor. Story. Okay, fourth survivor.